No importa en dónde vivas, puedes estar seguro de que alrededor tuyo abundan los talentos. Seguramente muchos de ellos pasan desapercibidos o están ocultos. Y es posible que las personas que tienen esos talentos ni siquiera sean muy conscientes de su potencial. Pues bien, te proponemos que pongas las tecnologías al servicio de esos talentos y que organices un festival para sacarlos a la luz. El Festival de Talentos acaba de llegar a tu municipio, tu vereda o tu barrio. Bienvenidos los cantantes, los bailarines, los malabaristas, los cuentachistes, todos los que sepan hacer alguna gracia. Este proyecto puede ser tan grande como tú lo quieras. Y así como puedes limitarlo a tu grupo de amigos, asimismo puedes iniciar un proceso masivo. No es mala idea llevarlo a los colegios. En ellos no solo tendrás la infraestructura necesaria, sino que además encontrarás un semillero inagotable de talentos. Empieza por la convocatoria, Inventa un título, diseña un afiche con un programa de dibujo, incluyele una programación para las audiencias y resalta mucho los premios que darás. Imprime el afiche, cópialo y además de llenar las carteleras de los colegios de tu barrio, pon a rodar la bola en Facebook y otras redes sociales. Ahora empieza lo bueno. Arma una mesa de jurados y trata de convencer a algún famoso para que haga parte de ella. Eso le dará más color a tu festival. Para las presentaciones de los pequeños talentos, utiliza todo lo que tengas a tu alcance. Parlantes, micrófonos, luces y claro, no olvides tener muy bien dispuestas las cámaras, pues todo lo que ocurra en esas tarimas saltará muy pronto al mundo digital. A medida que se presenten los talentos, se irán seleccionando los mejores hasta llegar a la gran final, en la que tú y tus colegas del jurado podrán elegir el talento premiado. Puedes colgar el video de su presentación en YouTube y a continuación enviarlo a familiares, amigos y conocidos a través de tu mail o Facebook. Podrás presentarle al mundo el diamante en bruto que descubriste y que, gracias a esta iniciativa, volvió a brillar.